Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irma Official Di video kali ini saya mau berbagi cara mengganti foto profil dan foto sampul YouTube menggunakan HP Android 2019 Sebelum saya lanjut videonya, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya dan semoga kita semua sehat selalu, murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita langsung saja mulai tutorialnya cara mengganti foto profil dan foto sampul YouTube. Tapi pastikan kalian sudah menyiapkan foto ataupun header yang sudah kalian edit ya. Oke, sekarang pergi kalian ke channel YouTube kalian masing-masing melalui browser yang kalian punya. Oke, sekarang saya masuk ke Google Chrome. Sekarang kalau sudah masuk ke browser kalian masing-masing, silahkan kalian masuk ke YouTube. Oke, dan pastikan situs desktopnya ini sudah tercentang ya. Oke, sekarang kalian klik saja foto profil kalian masing-masing, kemudian pergi ke Creator Studio. Kemudian pilih dan klik saja channel. Oke, sekarang kalian langsung saja klik foto profil kalian masing-masing. Oke, di sini ada bacaannya sesuaikan channel, silahkan kalian klik saja. Oke. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke, silahkan kalian tap saja di bagian YouTube kreator ini ya di bagian foto sampul YouTube. Nah, maka akan tampil icon pensil di bagian foto profil dan di bagian foto sampul YouTube. Oke, sekarang saya akan kasih contoh cara mengganti atau merubah foto profil YouTube kalian. Silahkan kalian klik icon pensil di foto profil. Geser ke bawah, di sini ada tulisan edit icon channel, maka kalian pilih edit ya. oke okay? maka kalian akan diarahkan seperti ini di sini ada dua icon pensil kalian uh, klik aja yang paling atas kemudian kalian klik icon kamera di foto profil pilih upload foto pilih dokumen dan silahkan kalian cari fotonya dimana kalian simpannya Oke, jadi karena saya di sini pakai channel YouTube yang sudah nggak aktif di YouTube, maka saya akan mengganti atau merubah foto profilnya itu sembarang, terserah saya. Ini kan sekedar contoh aja buat kalian ya. Oke, saya akan pilih yang nomor satu yang sama nenek ini ya. Oke, masih loading. Sabar, sabar. Oh. Oke, sesuaikan terlebih dahulu. Kalau sudah memang sudah pas, uh, silahkan kalian klik aja selesai. Oke, sekarang foto profil YouTube sudah berhasil dirubah. Sekarang kalian back aja dulu. Nah, kemudian tap lagi ini di seperti ini maka sekarang mengganti foto sampul YouTube atau header YouTube ya silahkan kalian klik icon pensil ini ya kemudian klik edit header channel Oke, di sini ada tulisan pilih foto dari komputer Anda. Silahkan kalian klik aja. Kemudian kalian cari kira-kira di mana kalian simpan ya foto header atau foto sampul YouTube yang sudah kalian edit. Oke, di sini saya ada dua. Oke, saya akan coba pakai Ilmu Official YouTube Creator ini ya. Jadi ini sudah saya edit ya. Oke, kalau posisinya sudah pas seperti ini, Oke, silahkan kalian pilih. Klik aja ini pilih. Oke, sekarang foto sampul YouTube atau header YouTube sudah berhasil diganti. Sekarang untuk membuktikan apa sudah benar-benar diganti semua, kita pergi ke YouTube. Klik foto profil kita pilih channel Anda. Oke okay guys, di sini sudah berhasil dirubah ya, udah benar-benar berubah mulai dari foto profil ataupun foto sampul atau header YouTube ya. Oke okay guys, sekiranya kurang lebihnya seperti itu cara mengganti foto profil atau foto sampul atau header YouTube menggunakan Android 2019 jangan lupa untuk like komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar semakin banyak orang yang tahu kalau saya membuat konten terbaru ini terima kasih telah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh